Ciao! Allora, oggi parliamo di contorno occhi e per chi come me è portatrice di borse occhiaie sappiamo che è molto importante. Vi parlo di un prodotto low cost ma che mi è piaciuto tanto, è questo della HQ impacco contorno occhi all'estratto di fiordaliso mi raccomando parlo dell'impacco non della, della maschera eh? e impacco contorno occhi al fiordaliso che dice di essere per 15 dosi ma io vi dico subito che eh, ne serve poco prodotto quindi dura davvero per molte più dosi e è un prodotto low cost perché io trovo a 2 euro a prezzo pieno ma in offerta a 0,99 quindi perfetto allora ehm, questo prodotto diciamo che è un valido prodotto contorno occhi idratante non fa miracoli per quanto riguarda borse e occhiaie ma comunque sia soprattutto in estate quando io non voglio troppi prodotti pesanti sulla pelle questo è molto fresco molto leggero si stende benissimo e assorbe immediatamente quindi lo trovo davvero perfetto se volete truccarvi dopo potete tranquillamente farlo oppure no comunque sia è assorbito e ha un'azione davvero idratante, soprattutto nelle rughette, in, mm, con, quando strizzate gli occhi si nota, ecco, perfetto, questo lo, eh, protegge queste rughettine, quindi davvero è idratante. E, ehm, <clears throat> dice che ha quei principi attivi estratti di fiordaliso, camomilla, arancio amaro e quercia. La profumazione è molto delicata, mm, non va a irritare gli occhi, ehm, non è persistente, quindi davvero tranquille perché io lo sento molto quindi eh, questo è davvero un valido prodotto ha questo packaging che va bene anche da portarsi dietro vi ho detto che lo uso in estate magari anche in valigia perché eh, c'è pieno poi dopo c'è il, il tappino che va a chiudersi eh, dice che come vi ho detto 15 dosi ma davvero basta poco prodotto da applicare bene picchiettando e dura davvero di più io in estate ad esempio con due confezioni ci ho fatto tutta l'estate applicandolo mattina e sera quindi è davvero fantastico e niente questo va sicuramente tra i miei contornocchi preferiti che a breve vi farò il video comunque sia ehm, fatemi sapere se voi l'avete provato e come vi siete trovate. Io spero come sempre che vi sia stata utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale così non perdere la prossima recensione beauty low cost. Alla prossima, ciao!